semangat hadapi tantangan satukan rasa menatap ke masa depan hatinya berlari ke muka bersama Indosat kita bangga Agama kita bangga